Αυτή είναι η Κλαούντια από το Μιλάνο. Αναπληρώνει μια γραμματεία που έχει άδεια μητρότητα. Ο Μάρεκ είναι Πολωνό. Ολοκληρώνει μια τοποθέτηση διάρκεια τριών εβδομάδων για τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Άντριο στο Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να δουλεύει σε ένα εργοτάξιο πριν από μερικού μήνε μετά από μεγάλο διάστημα ανεργία. Αυτοί οι τρει Ευρωπαίοι έχουν ένα πράγμα κοινό. Είναι προσωρινά απασχολούμενοι. Σήμερα εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονται με αυτό το ευέλικτο καθεστώ απασχόληση. Η Κλαούντια Ομάρεκ και ο Άντριου ανησυχούν επίση για το ίδιο πράγμα. Μπορεί να του ζητηθεί να εργαστούν υπό λιγότερο ευνοϊκέ συνθήκε από ό,τι αν είχαν προσληφθεί απευθεία από τι εταιρείε για να κάνουν την ίδια δουλειά. Η απάντηση είναι όχι. Ένα ευρωπαϊκό νόμο που προστατεύει του προσωρινά απασχολούμενου του δίνει κατά κανόνα το δικαίωμα ίση μεταχείριση. Του δίνει τα ίδια δικαιώματα και τι ίδιε συνθήκε εργασία με του συναδέλφου του που προσλαμβάνονται απευθεία από τι εταιρείε. Αυτό ισχύει για τις αποδοχές, τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, τα διαλύματα, τι περιόδου ανάπαυση, τις διακοπές και τα μέτρα κατά των διακρίσεων. Οι προσωρινά απασχολούμενοι έχουν τι ίδιε ανάγκε με οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο. Γι' αυτό πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλε τι συλλογικέ εγκαταστάσει όπω κηλικία, παιδική σταθμή και μεταφορικά μέσα με του ίδιου όρου που ισχύουν για του συναδέλφου του. Η πρόσβασή του στην κατάρτιση πρέπει επίση να βελτιωθεί. Πρέπει επίση να δίνεται στου προσωρινά απασχολούμενου η ευκαιρία να βρουν μόνιμη απασχόληση. Γι' αυτό πρέπει να ενημερώνονται για οποιασδήποτε καινέ θέσει εργασία στην εταιρεία ή στην οργάνωση όπου εργάζονται. Σε μερικέ χώρε, τι διαπραγματεύσει για τι συνθήκε απασχόληση απασχόληση και εργασία των προσωρινά απασχολούμενων τι κάνουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η γενική προστασία. Και φυσικά κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει του δικού τη νόμου. Αυτό που κάνει η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να προσδιορίζει τα κοινά δικαιώματα που πρέπει να εφαρμόζονται. Καλύτερη προστασία για του προσωρινά απασχολούμενου, μεγαλύτερη ευελιξία για τι εταιρείε.